ke official oke sesuai dengan video yang kemarin unboxing aku mau cobain hijab yang kemarin aku unboxing ya guys ini itu hijab yang kemarin aku unboxing itu Nah, aku akan coba sesuai dengan baju yang aku pakai, aku akan coba yang warna kuning kayak gitu ya ini itu pasmina pasmina instan dia ada talinya karena aku pengen nerusin kontenku yang kemarin unboxing jadi bukan sengaja aku bikin tutorial hijab ya karena pengen ngeliatin aja uh, bentuk pasminanya sesuai konten aku sebelumnya jadi ini pasminanya bahannya itu cukup nyaman jadi cara gunainnya aku juga belum pernah pakai ya jadi itu menurut aku aja begini betul atau tidak terserah kalian mau kayak gimana makainya gitu kalau aku kayak gini aja biar talinya nggak kelihatan di depan gitu aku ke belakangin jadi kayak gini kalian mau ngebentuknya seperti apa itu terserah jadi mudah aja simple aja kayak gitu yang simple yang cuman begini aja itu ya boleh seperti ini ya jadi tanpa kita pakaiin jarum pentul gitu dia itu sudah eh, mudah dibentuk asal kalian di dalamnya itu pakai daleman ya pakai inner ya pakai inner hijab biar dia itu nggak jatuh-jatuh kayak gini ini yang warna kuning simple aja makanya seperti ini kalau kalian mau eh, gimana ini tuh ya bisa juga ya atau mau kayak gini juga bisa ini dikesiniin itu juga bisa ya jadi kita bikin sudutnya di sini atau mungkin sebaliknya juga bisa kalian bisa pakaiin jarum pentul gitu oke kalian bisa pakaiin jarum pentul gitu jadi ini hijabnya cukup simple cukup e, mudah diatur kayak gitu atau mau bagaimana kalian mau memakainya itu terserah kalian kayak gitu juga bisa ya jadi ada sudut di sini ada sudut seperti ini itu boleh ya seperti ini juga boleh atau mungkin kalian mau sebaliknya juga bisa atau juga kalian mau bentuk sesimpel mungkin tapi aduh ini kameranya agak-agak tinggi jadi sayapnya mau sesimpel mungkin juga boleh kayak gitu atau terserah kalian itu terserah ya atau mungkin kalian mau ininya itu dikebelakangin ini tuh sebelah aja sebelah aja itu jadi ada ada ekornya di belakang kayak gitu ini kalian cukup uh, satu satu jarum pentul saja simple aja jadi dia itu enak banget dipakainya enggak ribet kayak gitu karena memang udah ada talinya ini itu pemberian dari seseorang ya dan seseorang itu tidak mau dipublikasikan namanya atau kalian bisa dipakainya itu ke belakang dipakainya itu ke belakang gitu si talinya itu diikatnya di belakang udah bisa ya si talinya itu diikat di belakang jadi kalian bisa untuk uh, <laughs> aku jadi kayak gini guys jadi kalian bisa uh, uh, hias atau modifikasi se uh, sesuka kalian kayak gitu mau bagaimana aku jadi begini mau bagaimana kalian bisa itu sendiri ya kayak mbok-mbok jadinya kayak mbok-mbok yang mau ke sawah gitu jadi kalian bisa uh, atur sebagaimana mungkin kalian mau aku jadi begini kayak gitu simple dan uh, cukup ribet <laughs> simple tapi ribet kayak gitu pokoknya uh, gimana aja deh kalian suka kayak gitu atau mau sesimpel <laughs> mungkin begini aja gitu oke okay, ini tuh yang kuning ya guys aku bikin bikin konten ini agak panjang satu gitu. ini tuh yang kuning <clears throat> yang ini yang ungu ini yang ungu ungunya nggak begitu ungu sih ya ini tuh yang ungu ungu sesuai ke sukaanku ungu ungu ungu jadi simpel aja aku bikin sesimpel mungkin kalian suka yang ada pita-pita gitu boleh kalian e, pakai di depan aja kayak gitu kalian mau pakai bagaimana kalian suka seperti ini cukup enak dipakainya ya jadi enggak eh, ada kan yang licin kayak gitu ada yang licin oh ini enggak licin ini simple aja makainya kalau kalian nggak suka talinya nih boleh dimasukin kayak gitu itu aja jadi kalian bisa taruh di sini bros ataupun apa biar nggak jatuh-jatuh gitu sebenarnya sih bisa banyak model ya bisa banyak model oke ini tuh yang ungu itu yang enggak oh, apa sih kayak krem gitu krem tapi kayak ada uh, eh, uh, eh, macam macam kecoklat coklatan gitu ya wasi namanya gitu kalian bisa juga model apa gitu yang kalian suka suka jadi ini tuh model aku ini caraku ini caraku ini caraku yang enggak ditaliin kalian bisa juga ditalikan diikat talinya itu cukup simple cukup simple aja ini yang enggak aku taliin gitu kalian bisa ininya itu di eh, apa namanya di jarum pentulin biar nggak jatuh kayak gitu. oke semuanya udah aku coba eh, tiga warna dan semuanya sama modelnya sama bentuknya sama dan uh, rasanya juga <laughs> sama bukan rasanya ya tapi kualitasnya kualitasnya sama bentuknya sama modelnya juga sama tapi saat mengaplikasikannya kalian boleh model yang berbeda itu hanya sebagian yang aku bisa saja aku bisa e, berbagai macam model ya tetapi itu cukup buat contoh sedikit contoh aja karena eh, beda orang beda apa namanya berbeda sukanya beda gitu eh sukanya beda gimana sih <clears throat> gimana nih sih ngomongnya e, kesukaan orang itu berbeda-beda suka yang simple atau suka yang bikin di model-model yang ribet-ribet kayak gitu nah untuk meneruskan uh, konten yang selanjutnya saya akan pakai yang kuning kayak gitu saya akan pakai yang kuning oke okay guys mungkin itu saja yang dapat uh, aku review kali ini ini adalah hijab pemberian seseorang yang kemarin aku unboxing kayak gitu ya oke okay, teman-teman see you di next video bye bye you